aguenta bem, para a música, para a música. É assim, vamos Vamos trabalhar com a rima Vamos trabalhar com a rima Vamos esquecer. Ai, ai, ai, mas nessas sonoras estamos aqui. Mais uma atuação hoje. Aí a interpretação da zona oita. A interpretação da zona 8. Grande rompimento. Quem é partido foi pra dentro. Vamos ali, fecha lá. É? E dá comigo, ele fecha lá. Agora, por favor, abre uma roda. Abriram o livro, não falaram nada. Cantaram pipito, não criticaram. Soltando por inanimar, vão dizer que é problema. Colha com o cabelo. Cola sem cabelo, mas abre a roda, já. Abre a roda, candido, abre tudo bem. Prepara a música para a Buda, já. Olha o oh, som. Aí, meu Deus, aí, prepara a música para a Buda. Prepara a música para a Buda. Grande rompimento. Abre a roda, vão querer dançar. Abre a roda, vão querer dançar. Eu sou o Hernani Purina na técnica.